da direita para a esquerda a Mari, a Júlia, a Sofia e o Pedro. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às práticas corporais de aventura. Vamos trabalhar hoje com alguns elementos do surf e do parkour. Isso, então você fez a prancha, Pedro? Já. Já fez o desenho da prancha, a Sofia tá tirando a dela. Aí, terrema, é tubo, tubarão. Tubarão. <laughs> O Pedro tá perdido. <laughs> Pedro, vai, Pedro. Vai na frente, vai lá, Pedro. Pedro começa o novo circuito. Ó, imitando o Pedro agora. Pedro, tem que ser alguma coisa diferente agora, tá? Isso, isso aí. Isso, boa. Aí, isso aí. Agora o Pedro que é o mestre. Vai lá, Pedro. Tá, <laughs> Júlia? Então olha lá. <laughs> Ah, Sofia então já errou, então já dançou ainda. Então. então vai, Sofia. Boa, tocou aqui e terminou lá. Boa.